ньютондун үчүнчү закону азыр динамометрлердин тең жебелери нөл цифрасын көрсөтүп турат экинчи динамометрди биринчи динамометрдин илмегине илебиз динамометрлер өз ара аракеттенишет динамометрлер бирдей күчтү көрсөтөт бирок жебелеринин багыты ар башка болот бул өз ара аракеттенишкен күчтөрү боюнча барабар жана багыттары карама каршы багытталганды далилдейт тажрыйба ньютондун үчүнчү законун далилдейт